ग्राम दोमदादर में एक प्राइमरी स्कूल है 25 सालों से भवन की मरम्मत नहीं हुई है बच्चों को परेशानी होती है एक ही रूम में एक ही साथ पहली से पाँचवीं तक उनसठ बच्चे हैं बच्चों की सही पढ़ाई नहीं होती है आप स्कूल के क्या समस्या है स्कूल में समस्याएं जैसे बिल्डिंग है भवन इस समय गिरने की संभावना में है तो कक्षाएं के लिए थोड़ी अड़चन है अतिरिक्त कक्ष में मैं वर्तमान स्थिति में सभी कक्षाओं को लगा रहा हूँ कक्षा एक से पाँच तक की कक्षाएं हैं और सिंगल में हूँ तो थोड़ी समस्या तो है तो आप क्या चाहते हैं भवन हो जाता उस नवनिर्मित तो अच्छा होता मैं चाहती हूँ कि संबंधित विभाग इसके जांच करें और भवन की मरम्मत करवाएं ताकि बच्चों को पढ़ाई में परेशानी न हो मैं वीडियो देखने वाले श्रोताओं से अपील करती हूं कि इस पते पर कॉल कर हमारी मदद करें पता है B R C Sahpura Shri Avinash Anbekar mobile number चौरानबे चौबीस पैंतीस छियासी चौंतीस मैं सूरजिया प्रस्ते ग्राम दोमदादर विकास खंड सहपुरा जिला डिंडौरी मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ट के लिए